Росіяни завозять персонал атомників з Росії. Що вам відомо? Там з самого початку вони завезли 10-15 людей з Росатому, з Росенергоатому. Причому це такий керівний склад. Там головний інженер з одної із їх е, станцій, і там заступники головного інженера, і інші на рівні там. Е, безпеки, е, я маю на увазі фізичної безпеки, і радіаційної безпеки знаходяться. Вони фактично перебувають на території станції весь цей час. Вони змінюються один раз на місяць. Приїжджає нова там команда, зайняли вони там кризовий центр, який зовсім для цього не передбачений. Він е, потрібен саме для того. Е, якщо щось е, буде випадково якась ситуація на атомному енергоблоці, тоді персонал переходить в цю кризову кризовий центр, і звідти він може керувати відповідно станцією і переводити її в безпечний стан. Зараз такої можливості немає. і Якщо щось станеться, то фактично у нас немає. Е, механізмів для того, щоб керуватися адміністративно ситуацією по ліквідації аварії. Е, ось це ось вони там знаходяться. Вони знаходяться там як екскурсанти. Це бункер під адміністративною будівлею, тому вони е, захищена достатнє місто від зовнішніх впливів, тому вони там і перебувають. Останні е, останні фактично дні туди ще вони перевели і військових, які до цього знаходились під відкритим небом там своїх. цих тентах, е, а зараз вони також там знаходяться. Тобто я нікому там знаєте не заздрю, тому що вони там знаходяться в дуже таких е, с- е, ус- умовах, коли там вони сплять на полу, на полу підлозі, і там їх дуже багато людей зараз. Солдати, е, представники Росатома. Ну і ось така ситуація. Тобто вони останні дні вони намагаються зайняти, ви знаєте, такі укріплені приміщення. Вони перевезли е, оцю техніку свою в мазал для того, щоб її сховати. Вони е, загнали весь свій персонал по підвалам, які знайшли, в тому числі е, в два сховища, які перебувають на майданчику станції для персоналу. Там вони знаходяться також укріплено. І там е, в підвали тренувального центру також. Також вони ем, шукають е, укріплених е, місць. Е, в інфраструктурі, які, е, яка е, ну, оточує станцію. Наприклад, там у нас є наш атомнергомаш, це наша, наш завод, який виробляє продукцію для атомних станції додаткову, І там вони також займають підвали зараз, ЗСК, там завод строїтельних конструкцій. ЗБК да, будівельних конструкцій, і е, там вони займають також приміщення. Тобто, про що це говорить? Про те, що, по-перше, вони перелякані, вони очікують скорого наступу ЗСУ на територію, вони намагаються якось е, прикрити себе в таких приміщеннях, знаходяться в таких приміщеннях вже не відкрито на. На повітрі, а е, перебуваючи, займаючи такі приміщення і фактично вистроює, е, вибудовує ці рідути, на яких вони можуть оказувати спротив, але це їм звичайно не допоможе. В той же самий час, коли вони перейшли у це приміщення, вони розпочали обстріли Нікополя і Марганця з ракетної зброї, з ураганів і з інших е, ракетних комплексів своїх там з э, э, території навколо атомної станції. Тобто там є рядом поруч знаходиться декілька міст: е, це Іванівка, це Новодніпровка, це е, також Нововодяне. І ось там вони фактично заходять, виходять на берег Дніпра е, своїми градами і стріляють на інші обстрілюють на інший берег Дніпра, де знаходиться Нікополь і Маргаєць на нашій території. Тобто кожну ніч доблять ракетами. Можливо, через те вони зайняли ці ось э, підвальне приміщення і попрятали поховали свою техніку назад для того, щоб не очікувати обратного ракетного удару по ним. Така поведінка, загалом поведінка терористів, та які захоплюють якийсь об'єкт, і на жаль, на жаль, вони ну фактично зараз в заручниках тримають не лише Україну, оскільки мова йде про ядерний об'єкт.